kuna tukio mke wangu alilifanya, kwa sababu sikutegemea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 baada ya kuzaliwa nyumbani, historia yako kielimu mpaka leo hii tunazungumza kutokea Dar es Salaam hapo? Nimemalizia kidato cha nne katika skuli ya Hamamni mtaa Stone Town ndani ya mji wa Zanzibar. Nikaanza kujishughulisha na maisha ya mpira tangu dogoni. nianzia kwenye timu za junior, juvenile mpaka nikafikia maisha ya kuja Dar es Salaam kuhangaika kwa mpira, ndipo nikakutana na mikasa kama inayokuta baada ya kukutana na huyo mtu ambaye ni mke wangu kwa sasa. Huyu ambaye unamuita mke wako na ni mke wako bila shaka, sivyo? Ni mkeo. Mke wangu wewe. Eh. huyo ambaye una, unasema ni mkeo na ni mke wako mpaka hivi sasa, ilianzaje na ilikuwaje? Mlikutana wapi na nini kikatokea mpaka leo hii unakuja kuzungumzia mkasa wa maisha yako? Huyu mke wangu tulipoanza kukutana, tulikutana kutokana na tatizo la ndugu yangu. Ndugu yangu alikamatwa akapelekwa kituo cha Msimbazi maeneo ya Kariakoo. Baada ya hapo nikapigwa simu na huyo binti kwamba bwana, ndugu yako kakamatwa, simfahamu, lakini alipata namba kupitia ndugu yangu. Nikaanza naye kuwasiliana naye ili tujue tunaweza kumsaidia vipi yule dogo. Basi ilipofikia muda itabidi mimi nitoke Zanzibar nije Dar es Salaam, nikaja nikakutana naye mwenyeji wangu ambaye ndio huyo ambaye, ambaye kwa sasa ni mke wangu. Tukaanza kumfuatilia dogo mpaka katoka. Baada ya kutoka yule dogo Kiukweli tukaanza kujenga urafiki na mimi ile binti nilimpenda bila kujali itikadi zake, bila kujali mambo yake ambayo ya kistarehe, kwa sababu nimkuta ni, mtu wa starehe. Ndio maana hata ndugu yangu kakamatwa katika mazingira hayo hayo ya starehe. Kwa hiyo mimi nikaona ni vyema, Mungu wezi jua kanipangia kitu gani, kwa sababu naambiwa ndoa, mtu anapofunga ndoa maana anaingiza anaingia sehemu ya nyekiza juu cha mbele kitotokea nini. Mimi nikaona kwamba kweli yule atanifaa kwa mke wangu, basi ndani ya wiki moja kwa sisi wa Zanzibari kukaa tukasema tuchunguzane tabia, sisi hatuna kwetu. Kwetu sisi mwanamke ukimpenda basi umuoe. Basi na mimi ndicho nilichokifanya, na kwa kweli tukaenda kwa, kwao tukatoa mahari nikaoa. Baada ya kuoa akawa mke wangu ndoa, tukaishi maisha ya kupanga hapa hapa Kigogo baada ya kupanga maisha, mimi ni kazi yangu ni mpira. Maisha yangu mimi ni mpira ambao nawategemea mpaka leo hii. Basi tukaishi maisha hayo ya kupanga, Mungu akajalia, ikajaliwa nikapata riski kupitia masuala yangu ya mpira haya, tukatafuta eneo maeneo ya Chanika, Nyeburu, tukajenga. Baada ya kujenga, nikatoa familia yangu katika sehemu ambayo nimepanga, nikahamia Chanika. Asala kheri, Mungu akajalia nikapata mtoto mmoja ambaye wa kwanza anaitwa Irfan ambaye nimezaa naye. Nilipata changamoto nyingi kule mtoto, maana yake inaweza mimi kama vile masuala yangu ya mipira haya, na safari napigwa simu, bwana mkeo hayupo, mkeo katoka kwenye mambo mabaga starehe hivi na hivi. Watu wengi ambao wanapenda maisha ambayo mtoto anataka ishi maisha bora, yeye kwa watu hawapendi maisha yale ambayo anaishi maisha hatarishi. Kikweli kuna siku mimi nikatoka kipindi kile nachezea polisi Tabora, Nikatoka Tabora bila kumwambia kwamba nakuja Dar es Salaam, nikafika hapa jioni, sikufika nyumbani. nafika sehemu kwa rafiki zangu, usiku nikaenda nyumbani hayupo. Baada ya kuwa hayupo pale, itabidi mimi nitafute njia za kumpata. Kwa hiyo nikamtuma mtu, nikamwambia nifuatilie kwa kutumia nguvu ya ziada, maana yake kumlipa yule mtu aache muda wake anifuatilie mambo yangu. Akamwona sehemu ya starehe, ambayo ile swala siwezi kulisahau kweli. Nilimkuta, alipomwona, tukaenda, nikamkuta na mtoto wangu ambaye wa kwanza anaitwa Irfan yuko katika sehemu ambayo ya starehe ambayo tuseme ni mazingira hatarishi. Sizungumzi baa, ni sehemu za vijiweni za pombe za kienyeji. Amekaa pale, mimi kufika pale nikamkuta kaka na dada yake naye mwenyewe pale. Kufika pale ah, mimi binafsi nikaumia kwa sababu mtoto bado mdogo, mwingine ana miezi pengine then kama minne, nikaumia nikaathirika kisaikolojia, nikataka kufanya fujo kwa sababu mke anauma na watu niliokutana nao si watu rafiki nikatishiwa maisha kwa mazingira tofauti, lakini nikasema anyway, sawa. Nikachukua mke wangu na mtoto wangu nikaondoka, nikasema anaweza akabadilika, sababu nimemkuta mazingira yale. Kwa hiyo kumbadilisha, lazima nimbadilishe taratibu, niende naye taratibu, najua atabadilika. Nikakaa naye mke wangu, tukasameheana, maisha yanaendelea. Mungu akajalia vile vile tukapata mtoto wa pili ambaye anaitwa Isra. Sasa hivi ana miaka miwili na nusu ambaye tuko naye, lakini bado changamoto ni zile zile. Kipindi hicho Mungu alinijalia nikaitwa kwenye tamasha la Kistulaga leaders pale, Menka kama agent pamoja na Ivo Mapunda ambaye alikuwa goalkeeper timu ya Tanzania. Nikamwita mke wangu ambaye tushagombana hapo, yeye kwa kwao mimi niko Chanika, nikamwambia mlete mtoto pale. Kufika pale bwana, Menka kaa naye bila tukasuluhisha, tuka kaisha tukakaa tukaenjoy. Bahati mbaya akaanzisha tena fujo kutokana na vilevi anavyotumia, akandhalilisha. Nikachukuliwa nikapelekwa Stabei pale, lakini bahati nzuri Sikufunguliwa kesi ya kesha kifamilia, nikarudi nyumbani. Alimkataa mtoto na mwaka mmoja na miezi mitatu, mimi nikamchukua mtoto nikaenda naye Chanika. Mimi ndo kaa baba, mimi ndo mama. Nikasema sawa, acha nipambane sababu hawa ni watoto wangu na ni damu yangu. Kwao hawa ni rafiki, hawa ni ndugu, hawa kila kitu kwangu kwa baadaye. Kabla hujaenda mbali, samani hapo, kitu gani kilifanya pale Oysterbay uka u, u, pale kwenye tamasha Fujo aliyoianzisha ilikuwaje? ilikuwa fujo ya nini mpaka wewe ukachukuliwa na kupelekwa Oyster Ah, yule alifanya fujo sababu alikuwa kishalewa. Alipokuwa kalewa, maana yake alikuwa anazalimisha vitu ambavyo mimi sitaki. Kwa hiyo pale pale baada ya kutokea fujo, na mimi binadamu, nafsi yangu ikakasirika, kwa sababu alikuwa anamdhalilisha mbele ya watu, sinifahamu. Ikatokea fujo pale pale, yeye akaenda akamwacha mtoto. Baada ya kumwacha mtoto, maana yake akamsusa mtoto usiku kama saa tatu hivi, akaondoka. Kuondoka sasa, mimi mtoto mchanga, sina pa kumpeleka. Kitu cha mwanzo mimi binafsi ndio nilikwenda Oyster kutoa taarifa, sababu ule mtoto bado ni mdogo, laweza kutokea kutokea lolote, afu vyombo vya habari visijue, nikaingia kwenye hatia. Nikaenda pale kujisalimisha, nikatoa statement, nikaambia mtoto niondoke naye, akija sawa, hasipokuja basi nenda tena polisi nikaelezea nijue vipi nitasaidiwa. Yani hivyo ndio ilivyokuwa. <coughs> Baada ya hapo nikamchukua mtoto nikaenda naye mpaka Chanika, nikakaa naye mtoto wa mwaka mmoja na miezi mitatu, afu ni binti wa kike. Basi nikakaa naye, mimi ndio ikawa baba, mimi ndio mama, sikujali kwa sababu sisi kwetu tunashukuru tunafundishwa vitu vingi vya kuhusu maisha kwa ni kitu cha kawaida. Nikaamka watoto wangu nawafulia, nawapikia, wanakula. Jamii ilinishangaa jinsi nilivyokuwa naishi, kwa sababu mimi ndio mama, mimi ndio baba, halafu sikukweta tamaa, nikaishi hivyo hivyo. Bahati nzuri, mtoto Mungu alinipa mtihani, mtoto akaumwa sababu mtoto mchanga alikuwa anahitaji maziwa ya mama na nimkaachishwa maziwa. Aliumwa akamtani mzito, lakini sikukata tamaa, nikasema Mungu ndiye anayejua. Nikampiga simu mama yake, sababu mimi sina kinyongo naye, japo kwa najua tabia zake. Njoo basi, mtoto anauma. Mama hakufika, kusema la kweli, siwezi kusema uongo, hakufika mpaka baada ya mtoto na mwaka mmoja na miezi saba, maana yake ndani ya miezi mitatu yule mtoto nimekaa naye mimi, sawa. Baada ya hapo mama alikuja akakasema, bwana, naomba tusameheane, maisha alimpiga yeye mwenyewe vile vile, Mungu sijui alimpa mtihani gani. Na mimi kwa sababu ni mke wangu na nampenda, tena nampenda sana na napenda familia yangu, sikutaka familia yangu iyumbe kama baba ndani ya familia, kwa hiyo lazima nipambane nikamsamehe. Kusema kweli, nikamsamehe, tukaangalia maisha upya. Baada ya kuangalia maisha upya, mechanika ile binti akakataa kukaa. Sikujua akakataa kukuta sababu sababu gani, lakini nilijua kwa sababu anakataa maisha kule Chanika na huku huku anakuwa na uhuru zaidi kigogo kuliko Chanika, sababu Chanika yeye ni mama, mimi ni baba, kwa hiyo ataishi, ataishi vile mimi ninavyotaka. Kwa hiyo alikuja hapa kigogo akakaa, mimi nikamwambia sawa, kaa hapo. Baadaye mimi nikaja nikahamia Kigogo kutoka kumridhisha yeye, lakini alimradi na mimi vile vile nione maisha anayokwenda nayo na watoto wangu wako katika mazingira gani. Basi mimi nikaishi hivyo hivyo, tukaenda maisha yanaendelea mpaka leo hii. Nadhani kuna matatizo katikati yametokea hapa kuhusu huyu mke wangu, alikuwa anatoka hivi anarudi usiku pengine saa sita saa saba na jamii hata hapa ya Kigogo ukiuliza tu bwana, kuna mtu anaitwa Mudrik, yani hata alikuwa polisi katika doria akipita polisi jamii hawanishangaa, najua huyu sasa anamtafuta mkewe, kwa sababu ni tabia zake zinajulikana, yani jamii nzima inajua tabia. Lakini mimi sijali, kwa sababu napata changamoto na ushauri kutoka kwa watu wa tofauti, bwana, wanawake wapo, sijui hivi na hivi, lakini ninachoangalia mimi sasa kwamba lazima niangalie familia yangu. Hakuna mlezi zaidi ya baba na mama katika maisha, na mimi kama Baba, nitapambania familia yangu ili ishi katika mazingira bora. Sitojali nateseka vipi, sitojali naumia kiasi gani au naathirika kiasi gani kisaikolojia. Nachojali mimi familia yangu, ni familia bora, na naamini iko siku thamani yangu itajulikana, na iko siku hili hili chozi ninalolidondosha kutokana na watoto wangu, iko siku Mungu atalikumbuka na ataniona na ataninyoshia njia. Kwa then sitokata tamaa na hata sitosema kwamba bwana ah, mimi ni kijana, naweza nikapata mwanamke mwingine mzuri. Hakuna mwanamke mzuri zaidi yule nilimoa, na hii nasema hivi hadharani kwa sababu kama iwe fundisho na kwa watu wengine kwa madhila wanayopitia kama mimi. Na ala mwanaume usikate tamaa ukasema mtoto atakuwa utatafutwa, sio kweli. Mtoto ataharibika, utateseka baadaye, mtoto tayari too kishapotea, una jinsi. Kwa hiyo mi naomba tu jamii ipitie haya yanayopitia mimi, jifunze mambo mengi, kwamba wanaume wengi tunakuwa tunakata tamaa kutokana na maisha tunayokwenda nayo wanaume wengi tunakuwa tunaacha watoto wanateseka kwa, kwa makosa ya mama. Hicho kitu tusimhukumu mtoto kwa sababu mama, tudili na familia zetu, tupambane ili familia ya familia bora. Mimi nadhani ndio hayo, ni changamoto nyingi ambazo zipo. Mpaka juzi nimepelekwa serikali ya mtaa Kigogo, nikatoka nikapelekwa polisi Mbarahati, alinishtaki mpaka akazungumza maneno ambayo yamenikalisha tamaa, kwamba alizungumza neno ambalo anasema hata nikifa hataweza kuja kunizika. Alizungumzia hivyo mbele ya vyombo vya habari, mbele ya vyombo vya, vya sheria kituoni Mrahati kwamba hata nikifa haji kunizika, lakini kusema la kweli, mpaka leo mimi binafsi nimepata changamoto nyingi. Imefikia mpaka nikapata usongo wa mawazo, maradhi, nikalazwa hospitali kupitia huyo mwanamke. Vile vile nikapita changamoto nyingi, maisha yangu ya mpira yamekatika kwa sababu yeye mwanamke, lakini siangalii kwamba ananiathiri mimi kiasi gani. Ninachoangalia ni kutengeza familia yangu iwe familia bora mbeleni. Najua wale watoto ndio watakuja kunisaidia mimi na atakuja kumsaidia yeye. Hayo mimi nadhani ndio mambo ambayo yapo. Huyu mwanamke hivi sasa tunavyozungumza yuko wapi? Huyu mwanamke mpaka sasa hivi niko naye, tunaishi wote kama familia, tunaishi pale nyumbani, yeye, dada yake, mume dada yake na mimi na watoto wangu tunaishi hivyo. Changamoto ninazo kwa sababu mpaka sasa ni mwezi mmoja na nusu, yeye yuko analala chumba chake, mimi nalala chumba changu, lakini kama mwanamume sijakata tamaa. Ninachoangalia naamini iko siku atabadilika, lakini ninachoangalia zaidi ni watoto wangu kuishi katika mazingira bora. Nikiamka nikiwaona wanaamka vipi, wamelala vipi, naridhika na nafurahi. Jua kwa napata shida, lakini hicho ndio ninachokipenda. Kwa maana watoto wangu wako katika mazingira mazuri, sio mazingira hatarishi. Eh, hapo ulipozungumza kwamba unaishi wewe na yeye nyumbani, nyumba moja ndio manake. Alafu na dada yake pamoja na mume wa dada yake. Swali linakuja ni mmepanga nyumba ya aina moja au ni kwao au ni kwako au ni vipi hapo? Tuko kwenye nyumba ya familia yao. Eh, hapa Kigogo. Mama yake ni mwajiriwa ambaye yuko Dodoma, na mama yake anapigania sana maisha bora kwa wajukuu zake, na mimi mwenyewe binafsi ananipa ananipa motivation, mwanangu, usichoke, wewe ndio mume, pambana na mimi nitakusaidia. Sitokubali kwamba kuona familia inapotea. E, ananipa, ananipa, ananipa nini morali nzuri, ananipa usia, mwanangu tulia, wewe ni mwanangu we. Yani wewe huyo ni mkeo, kwa hiyo vumilia yote anayotokezea. Na kweli mama alinikabidhi nyumba yake hapo ambapo naishi tunaishi vizuri, japo kuna changamoto, na mimi nashukuru Mungu kwamba wakwe zangu wanapambana wana, wana nalo, sababu wanajua maisha ya binti yao koje, nataka abadilike, na hamna mtu akubadilisha zaidi ya mimi mume na wazazi wake. Kwa hiyo sitokata tamaa. Kwa hivyo kwa, kwa kilichotokea na ambacho kinaendelea na hadi kufikia hatua ya kwamba hiyo kauli ambayo alitamka kwamba hata ukifa hata kuja kukuzika, mli, mli, ni kitu gani kilikuwa chanzo mpaka katamka maneno makali kama haya? Eh, bwana, chanzo kilikuwa hivi, kuna siku alitoka akarudi kama saa, sa, saba za usiku. Mimi kama mume kweli sijaridhika, nika, nika tukagombana, nikampiga nika, nika sisi mwangu nilimpiga. Baada ya kumpiga akachukulia kwamba yeye namnyima, kifupi kwamba namnyima uhuru, kwamba anaona ah, mbona mambo yangu sifanye kwa kwa huri yani, yani kiufupi kwamba anaona nimembana sana, na kile ndio kinachomuumiza yule kwamba nimembana sana, na isitoshe zaidi kinachonitesa kutokana na maendeleo yangu ya kimaisha sasa hivi yamedrop. Kwa hiyo anajua huyu mtu sasa hivi cha kufanya chochote hana, kwa sababu nyumba yangu achanika nimepangisha na, na kodi ambayo inaipata inatusaidia mimi na yeye na familia na yeye kila kitu ninachokifanya juu ya tofauti zetu namshirikisha jambo lolote, kwa sababu ile nyumba nimechuma mimi na yeye. Kwa hiyo kila kitu ninachokifanya lazima nimshirikishe. Kwa hiyo huwa mimi nasema kwamba yeye mwenye anataka uhuru ambao sio sahihi kwa kweli. Yeye ni mke, ataendelea kwa mke, mimi ni mume, nitaendelea kwa mume. Kwa wajibu wangu mimi hata kwa Mungu nitaulizwa, je, umekabidhiwa mke katoka kwenye mikono ya wazazi, uliweza kumtii vipi? Maanake mimi nitafanya vile jinsi ambavyo dini inataka kama mume. Ehe. Haujawahi kujiuliza pengine uhuru ambao yeye anautaka na pengine hatua zinazofikia mpaka anafanya maamuzi ambayo anakuwa anayafanya. Pengine anaona umekwenda kumnyima uhuru nyumbani kwao, kwa sababu yeye pengine kwa akili zake anaamini pale nyumbani ambapo alipo ndo pengine angeweza kuwa huru kidogo, ndio maana pengine akakataa kukaa Chanika. Hujawahi kufikiria kitu kama hicho? Nilifikiria kwamba kule Chanika ni nyumba ya kwake au ni yetu kwa muda wote, wakati wote tunaweza kwenda kukaa, ila yeye hapendi. Anapenda mazingira ya Kigogo, na mazingira ya Kigogo ni mazingira hatarishi kwa jamii. Mimi nadhani sio kwake, hata kizazi cha Kigogo asilimia sabini na tano kinaathirika kwa matatizo mazingira hatarishi. Kwa yeye kutokana na mazingira ambayo limemkuta nayo nyuma, kwa hiyo anataka kwenda nayo yale yale. Kwa mimi nadhani sio sababu kwa sababu niko kwao. No. Pale ni kwao lakini vile vile mimi ni kwetu kwa sababu tayari nimeoa. Sawa, na mama yake ndiye alinitoa mimi Chanika nikakae pale. Kwa mimi sidhani kwamba ni sababu. Sababu kubwa na mnyima yale mambo anayoyataka kuyafanya ambayo ni mazingira hatarishi katika familia yangu ni kitu ambacho mimi sikitaki. Ndio hicho ambacho kinafikia mpaka kufikia mambo kama hayo. Wewe ulishawahi kumkosea yeye kivipi yani? Vyovyote tu kama ambavyo yeye anakuwa anakukosea sometimes. Hey, eh, mimi nadhani binadamu tunakosea, hamna binadamu aliyekamilika, kila mtu anakosea na kila mmoja na mapungufu yake. Kweli mimi na mapungufu yake kwake na yeye na mapungufu yangu kwangu ana mapungufu yake, lakini tatizo ambalo lipo kwamba kuna kusameheana, kuna makosa kama anatokea sasa hivi. Kusema lo kweli, nazungumza hivi sio kama anapenda, nazungumza alimradi yefundishwa katika jamii kwangu mimi na kwa wengine Anakuta Mimi mke wangu ilifikia mpaka namfuata, namwambia naomba unisamehe kwa yote niliyokukosa. Sikujali kwamba yeye ndio alionikosa. Kosa langu mimi ni kumpiga, nikaomba msamaha, nisamehe. Na nitumia hiyo kauli mbele ya vyombo vya sheria, nimetumia kauli nyumbani mbele ya familia nimetumia kauli nikiwa mimi na yeye ndani bila kukata, nisamee mke wangu, nimekosa <coughs> lakini kusema kweli, yeye akashika pale pale kwamba mimi nimekuchoka, lakini nikaambia sawa, amenichoka ila mimi sija kuchoka, bado nakupenda kama mke wangu, na mpaka kesho nitaendelea kumpenda mke wangu na nitapambana. Naamini iko siku Mungu ataonyesha njia na atakuja kubadilika, jamii itakuja kushangaa. E, sitokata tamaa katika maisha kama haya. Najua ni changamoto zipo, na zitaendelea kuwepo katika familia na maisha kama haya. Mimi nadhani iko siku, leo nazungumza kwa uchungu, lakini iko siku nitakuja kuzungumza kwa furaha nikiwa na mke wangu. Jamii itakuja kushangaa kweli Mudrik alisema kitu fulani. Mimi naomba tukombane, naume, tuvumiliane, tuvumilie, wake zetu ndo hawa hawa ila tusikate tamaa, tukasema tunaachia watoto, watoto wateseke, watoto wanadhalilika, watoto wanakuwa wahuni, wanaharibikiwa. Kwao naomba tu kwamba jamii itumie funzo kupitia mimi kama baba bora katika familia yangu. Sitoweza kuiacha familia yangu iharibikiwe wakati bado nina nguvu na na uwezo wa kuendesha na ikawa katika mazingira mazuri. Iko hivyo. Kama anakuangalia sasa hivi, mama nani anaitwa? Mama Irfan. Unamwambia nini? Ah, mimi naweza kumwambia tu neno zuri kwamba hichi kitu ninachokizungumza hapa ni kwa faida yetu sisi na kuelimisha jamii, ila mimi naweza kuzungumza tu kwamba naomba kwamba tusameheane tuachane na changamoto ambazo zipo, kikubwa tuangalie tutaweza vipi kuiendesha familia yetu iwe familia bora, kwani changamoto katika maisha zipo, mimi ndio mumewe, kwa sababu ingekuwa simpendi, nadhani muda wote katika hayo matatizo ambayo tunapitia ingekuwa nishaondoka, lakini mpaka leo nipo na napambana na familia yangu. Napata changamoto katika jamii ambayo inaangalia, inanikuta nateseka, jamii ina, inasononeka, lakini mimi nakuwa mjinga na sio kama sina pa kwenda. Naomba jamii itaniona mjinga mimi, lakini mimi natengeza familia yangu. Kwa sitojali maneno ya nje wanayozungumza, sitojali kitu chochote kikubwa. Naomba mke wangu, changamoto zilizopitia tusameheane, tuangalie watoto tuwe na familia bora, jamii, tushangae tena kuwa sisi ni wale ambao tulikuwa tunagombana, leo hii tumepatana, tumeishi katika mazingira haya. Leo hicho ninachomwomba tusameheane kikubwa eh. Ni kipi ambacho kilitokea ukaona kabisa jamii inasononeka na kukuhurumia zaidi? Eh, kutokana na mazingira ambayo napitia, kwa sababu mazingira napitia mimi, hata ugomvi wetu unakuwa mpaka jamii naona, jamii, majirani wanazunguruka, wanaona jinsi gani mateso nayopata mpaka anajiuliza ah, huyu kama hana ndugu hana pa kwenda au vipi? Wanajiuliza mambo mengi, na nishafuata na baadhi ya watu wanaambia masuala kama hayo, rudi nyuma, angalia maisha mbele, rudi nyuma, angalia maisha mbele. Mtu mwingine anakuambia bwana, huyo sio mwanamke wa kuishi naye, ishafikia hivyo, mpaka anakuambia kwamba hata ukifa aje kukuzika, maana yake sio mwanamke wa kuishi naye. Lakini katika akili yangu naona kwamba yule ni mwanamke bora kwangu kwa sababu najua zile ni changamoto ambazo napitia. Naamini hata leo linikute, acha acha ni, ni, sif, kifa linikute lolote, mimi naamini yule hawezi kuniacha mimi nikateseka. Naamini kama sasa hivi tunavyoishi hivi, nadhani kwamba ah, tunarudi kidogo kidogo, yani nazidi kuwa cool, naamini atabadilika, atabadilika. Mimi sitoangalia jamii, ninachoangalia ni familia yangu, sababu familia yangu ndiyo kila kitu, sio jamii. Sasa mtaendelea kulala kila mtu chumba chake mpaka lini? Ah, mimi nadhani hicho kitu sio kwangu mimi tu, kwa wanandoa wengi inatokezea masuala kama hayo, wanalala vyumba tofauti baada ya kutokea tofauti hizo, ila mimi naamini iko siku tu Mungu ataleta kheri, nafsi yake yule itarudi, atakaa sawa, atakumbuka. Yani hata kama kuna mabaya mengi ambayo namfanyia, lakini atakumbuka jema langu moja tu lilomfanyia ambalo litakuwa la thamani zaidi kuliko yale mabaya aliyomfanyia. Kikubwa tunamuomba kwamba atulize akili, aangalie mwanamume bora ni yule mwanamume ambaye amekuwa na amekuweka ndani. Hakuna mwanamume mwingine yote ambaye atajua thamani yako zaidi ya yule ambaye wewe uko nayo na unaishi naye, Maana yake ndio anajua shida zako, anajua tatizo lako, anajua kila kitu. Na mwanamke bora ni yule ambaye mnagombana, mnapatana, anajua tatizo lako, udhaifu wako ni nini Maana yake mtaishi, sababu hata wazazi wetu wanagombana, lakini imefikia wameishi mpaka na sisi tumezaliwa. Basi na mimi nitafuata zile itikadi kwamba mke bora ni yule ambaye Mungu kanjalia, sio kwamba niache hapa nikaoe pengine nitazaa watoto mpaka lini nje, siwezi. Kwa mimi naomba tu jamii ichukulie kwamba hizi ni changamoto, sio nazungumza hivi kwa sababu pengine watu wachukulia hii, nazungumza kwa sababu ni kwamba hii ni changamoto, jamii ijifunze kupitia Mudrik. Mudrik ni mwanamume ambaye kajitolea maisha yake kwa sababu ya kujenga familia yake. Mudrik ni mwanamume ambaye anathamini sana watoto kuliko kitu chingine. Kwa wanaume wajifunze kupitia mimi kwamba tusifanye kila siku tunabadilisha wanawake, tunaza hapa na pale, tunawatesa watoto na tunadhalilisha watoto. Ndio pale serikali tunaipa kazi ya sasa kukusanya watoto ambao chokoraa na kuanza kuwalea, lakini sisi wenyewe vile vile tunaweza kukaa tukalea watoto vizuri na serikali ikatuunga mkono tukafanikiwa vile ambavyo tunataka. Mimi nadhani iko hivyo kwamba tusipe mzigo serikali kulea watoto ambao chokoraa. Sisi wazazi tuna nguvu na bado vijana, watoto tuwalee, serikali tuweze kuisaidia katika maadili na malezi. Eh, iko hivyo. Siku ambayo ulijikuta katika changamoto kubwa kuhusiana na matatizo hayo hayo mpaka ukapeleka hospitali ukalazwa? Ni moja ya kati ya maelezo yako, ilikuwaje? E bwana, hiyo siku bwana, nilazwa baada ya kuona kuna tukio mke wangu alilifanya, kwa sababu sikutegemea, na kauli ambayo ilinifanya mimi mpaka nikana mawazo ni ile kunambia kwamba hata nikifa haji kunizika. Maanake ni kauli nzito, tena ni nzito, na nimeipokea kwa uzito zaidi. Maanake ni mtu ambaye niliona hata chakula ambacho kitapikwa mle ndani anaweza akaniwekea hata sumu akaniua, kwa sababu nilikuwa nawaza, na yale mawazo ndio yaliyoniumiza nikafikia nikapoteza nguvu na nikachukuliwa nikapelekwa hospitali ya Magomeni Mzimuni na kiukweli mmelazwa kwa masaa kadhaa, lakini hakuna hata mmoja aliyefika pale zaidi wanafunzi wangu ambao mimi nawafundisha mpira nikiwa likizo au nikiwa kama hivi niko nyumbani. Walijitolea wanafunzi, akasema ticha, twende hospitali, na kweli nililazwa, na walionyesha jitihada zao kwamba kweli huyu ni mwalimu wetu, anahitaji hichi na anajua changamoto zangu, lakini mke wangu hakufika pale hospitali mpaka natoka, na mimi vile vile sikusema kwamba nitamchukia, hapana. Najua zile ni hasira sababu tayari tushakuwa na tofauti, na nimerudi nyumbani na maisha yanaendelea, na nikipata kile kidogo naambia hichi nimepata, na nachukua, tunaishi japo kuwa kuna tofauti, lakini mimi bado nazidi kujenga upendo ndani ya familia yangu. Kwa lengo ni kujenga familia, sio kubomoa familia. Mimi kama mwanamume nahitaji kujenga familia bora, basi nitapambana mpaka mwisho niwezavyo, lakini asitegemee mtu kwamba mimi nitapambana, nitachoka. Kuchoka kwangu maanake mimi ni kufumba jicho kuona sasa hapa nishafumba jicho, sina nguvu tena. Lakini kwa watoto wangu hakuna mtu yoyote ataweza kunitenganisha na familia yangu yoyote. Nazungumzia hivyo, nazimaanisha hata kama mama wangu mzazi hawezi kuingia kutenganisha familia yangu, sababu wale ni watoto wa kwangu, mimi ni mtoto wake. Kama yeye anavyoona mimi mtoto wake sipate shida, basi na mimi huwasipendi watoto wangu wapate shida. Kwa hiyo mimi nadhani hakuna mtu akutenganisha damu yangu zaidi ya mimi mwenyewe na Mungu pale tunichukua nitapofumba jicho. Kwa hiyo nasema kwamba nazungumza kwa uchungu, kwa sababu najua thamani ya watoto wangu ni kitu gani, najua thamani ya familia yangu. Familia bora naitaka niijenge mimi mwenyewe nikiwa nina nguvu na nina uwezo. Hizi changamoto zitakwisha. Nazungumza hivi leo, lakini iko siku nitakuja na mke wangu, watu watashangaa. Kwa hiyo mi naamini zitakwisha tu. E, kwa hivyo unamaanisha kwamba kama wasinge kuwepo watoto mke wako upendo ambao unamuonesha, namna ambavyo unaonesha kutokata tamaa wala kukatishwa tamaa na changamoto zote, pengine ungekuwa ulishakata tamaa na kurudi nyuma kitambo tu. Ni kweli, ingekuwa sio wale watoto, kusema la ukweli, ingekuwa nisharudi nyuma, sababu bwana, mimi kwetu niko peke yangu, nimezaliwa peke yangu na nimepitia mazingira magumu sana ya maisha yangu. Kwa hiyo yale mazingira niliyopitia mimi magumu katika maisha yangu, wasipende watoto wangu wapitie, na sitaki. Ndio maana akajikuta kwamba napambana kwa sababu ya watoto. Ingekuwa hatuna watoto, kusema la ukweli, ingekuwa sasa hivi tuna, tunazungumza mengine, lakini watoto ndio nguzo ambayo imefanya sisi au mimi mpaka leo natamani kuishi na mke wangu ili tuwajengee maisha bora, kwa sababu watoto ndio kila kitu. Sasa ukisema kwamba mimi hatuna watoto afu naishi pale, ningekuwa mtu wa ajabu lakini kusema la kweli, hata mke wangu anajua kwamba Mudrik ni dhaifu sana kwa watoto wake, na kweli mimi ni dhaifu sana kwa watoto wangu, tena sana sana, na sio kwa watoto wangu, hata mtoto wa mwenzangu. Mimi waspendi kuona mtoto anateseka, awe wa kwangu awe mwenzangu. Sipendi kuona mtoto anadhalilika, awe wa kwangu awe mwenzangu, na ndio maana hata jamii naishi nayo inakuwa ina, inanionea huruma, kwa sababu anajua thamani gani ambayo ninayo kwa watoto wangu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba Watoto ndo kila kitu, watoto ndo wamefanya mimi mpaka leo niwe na mama yao. Umezungumzia swala la mambo yamekaa yame, hayajaenda sawa kutokana na changamoto mpaka kazi zimekwama, umeshindwa kuendeleza. Unafikiria nini kuhusu swala zima la kwako kazi ili kuweza kuwa vizuri kiuchumi na mambo mengine pia yaweze kwenda sawa? Mimi nadhani sasa hivi huu ni mwaka wangu wa mwisho ambao au msimu wangu wa kukaa nyumbani, sababu sifanye kazi kama hivyo. Kazi yangu ni mpira, na nimekaa muda mrefu sikuingia katika masuala ya mipira kutokana na changamoto ambazo nazipata, ila naamini ndio maana nikasema kwamba wale watoto ndio watakupitia njia mimi ya kunifungulia maisha yangu, kwa sababu wanakwambia Mwenyezi Mungu, riziki ya baba au riziki ya mzazi iko katika mikono ya watoto. Kwa wale watoto watapofurahi baba yao anafanya kitu gani, wataponiona baba yao na hivi, naamini iko siku Mungu atanifungulia, na naamini katika maisha mpira nitarudi na watu watamkumbuka Mudrik, yule Mudrik ambaye alikuwa Geita, yule yule Mudrik ambaye alikuwa Polisi Tabora, yule yule Mudrik ambaye alikuwa mwadui, yule yule Mudrik ambaye alikuwa na Mungu, watamkumbuka na nitarudi katika hadhi yangu kama Mudrik na nitafanya vizuri zaidi na mtu ambaye atanirejesha vile vile, na mimi mke wangu atabadilika, atarudi na atanipa kama mwanzo alivyokuwa ananipa nguvu, mume wangu cheza mpira, tutafute kitu tukakipata, basi naamini atakumbuka, ataniambia mume wangu, sasa nimeridhika kukaa tule familia naye kaangakie maisha. Ndio maana nikasema sitokata tamaa. Mungu humbadilisha mja wake muda wote, wakati wote. Riski ipo, mazali niko hai na riski nitaipata na tendele, maisha taendelea mbele. Nikushukuru sana kwa kushia nasi mkasa wako. Asante sana. Cha mwisho tu hapo kwenye masuala ya, ya kimpira, kwenye masuala ya kimpira naamini ni kipaji au wewe ulichagua tu kama kazi kabla ya kipaji au kilitangulia kipaji au nafasi ya kazi? Aa, ah, ah, sisi kwetu bwana, mpira ni kama asili kipaji, sababu mimi na kaka yangu mmoja anaitwa Mukrim ambaye alikuwa mchezaji mpira kule Zanzibar, amecheza timu kubwa mpaka timu ya taifa ya Zanzibar alicheza, ila sisi kwetu mpira ni kipaji, na mimi mpira nimeanza tangu niko shule ya msingi ila maisha ya mpira nimekuja kuja kuyaona baada ya kutoka Zanzibar kwenda kufanya trial polisi Mara kule mkoa wa Mara, na nikasema kwamba nina uwezo wa kucheza mpira na nilipata shida na nilipa, ni kweli nisurubika, hata pesa sema pesa sajili usajiliwa kikweli ni vichekesho, lakini nazungumza kwa sababu nimesha napitia. Nimesajiliwa kwa laki moja kipindi mwaka 2016 nimesajiliwa kwa laki moja, ilikuwa inatambulika kama polisi Mara, sasa hivi inaitwa biashara ya Mara. Nikacheza mpira, bahati nzuri nikaenda Polisi Tabora nikasajiliwa kwa milioni moja na laki tano. Kwa hiyo thamani yangu ikaongezeka na namshukuru Mungu nikaenda Geita na mpaka leo timu ambayo naipenda ndani ya moyo wangu, usema la kweli, ni Geita Gold Mind, kwa sababu timu ya Geita ambayo bosi wangu alikuwa Mgomola imenifanyia mambo makubwa, moja wapo kusimamia harusi yangu ambayo nimeona na wewe mke wangu, vile vile kanisaidia kujenga nyumba na mimi nikawa na mji wangu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni klabu ambayo naipenda sana sana, japo kwa ni mchezaji asiruhusiwi kupenda klabu, lakini kwa thamani niliyokuwa nayo, basi Geita nitaiheshimu mpaka mwisho wa maisha yangu ya mpira. Hongera sana. Asante sana. Nikushukuru sana sana. Ah, shukrani.